درود بر همراهان عزیز مشتاقان علاقمند به یادگیری انگلیسی در میزبان همیشگیتون انگلیسی مثلاب خوردن خوش آمدید در این کلیپ آموزشی قصد داریم پرکاربردترین لغات انگلیسی در بیان ویژگی های افراد رو با هم کار کنیم. شما در این کلیپ نوشتار کلمات رو هم همزمان ملاحظه می کنید و تلفظ صحیح اونها رو هم گوش میدید. این باعث میشه از نظر دیداری و شنیداری کاملا تقویت بشید و ما تمرین لفظی و نوشتن اونها در قسمت کامنت این یادگیری رو تثبیت میکنه. یه نکته دیگه دوستان بر اینکه در جریان جدیدترین درس‌های آموزشی انگلیسی مثل خوردن قرار بگیرید به خاطر داشته باشید که کانال رو subscribe یا follow کنید تا جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثلاب خوردن به دستتون میرسه و میتونید از اونها برای یادگیری بهتر و موثرتر استفاده کنید فقط یک نکته رو فراموش نکنید لطفا که هر کلمه رو بعد از یادگیری در قسمت کامنت بنویسید و با خوانش صحیح صدای خودتون رو ضبط کنید و آنگاه با تلفظ اعمال شده در این کلیپ مقایسه کنید و اگر ایرادی بود در صدد رفع اون براید پر انرژی و مشتاق میریم سراغ یادگیری کلمات توصیفیمون در این کلیپ که برای توصیف پرسنالیتی یا شخص شخصیت افراد به کار میبریم. abusive abusive abusive به معنی سوء استفاده کننده و توهین آمیز abusive abusive active active active به معنی فعال active active adventurous adventurous adventurous به معنی ماجراجو adventurous adventurous affectionate affectionate affectionate به معنی مهربان affectionate affectionate aggressive aggressive aggressive به معنی خشونت‌آمیز پرخاشگر aggressive aggressive ambitious ambitious ambitious به معنی بلند پرواز و کوشا ambitious ambitious این عبارت رو ملاحظه کنید A student who has always been ambitious دانش آموزی که همیشه سایی و بلند پرواز بوده A student who has always been ambitious A student who has always been ambitious. Annoying. annoying annoying به معنی آزاردهنده مزاحم annoying annoying دقت کنید دوستان صدای پایانی در کلیپ های قبلی هم به این مسئله اشاره شده بود این صدا رو فراموش نکنید دقت کنید که ما نباید صدای ن صدای گ رو بشنویم صدای پایانی ن است annoying annoying این عبارت رو ملاحظه کنید the annoying noise of the loudspeaker the annoying noise of the loudspeaker صدای آزاردهنده بلنگو باز هم توجهتون رو جلب میکنم به یک نکته دیگه در این عبارت همونطور که دیدید دو تا حرف تعریف ز رو میبینیم یکی پشت نوینگ و یکی پشت لاود سپیکر اما تلفظ هاشون دوستان متفاوته و علت داره علتش همین است که حرف تعریف ز اگر پشت کلمه بیاد که با واول استارت میخوره مثل نوینگ که با ای به عنوان اولین واول شروع شده تلفظ حرف تعریف ز به زی تبدیل میشه زی نوینگ زی نوینگ اما the loud speaker چون loud speaker با ال به عنوان یک کانسننت شروع شده the همون تلفظ خودش رو داره the annoying noise of the loud speaker the annoying noise of the loud speaker anxious anxious anxious به معنی دلواپس نگران anxious anxious این جمله رو دقت بفرمایید Alex was anxious about the health of his son Alex نگران سلامتی پسرش بود Alex was anxious about the health of his son. Alex was anxious about the health of his son. Artistic Artistic Artistic به معنی هنرمندانه و با هنر آرتستیک آرتستیک پاسی، باسی باسی به معنی متمایل به ریاست معابی و منش و این کلمه از باس میاد به معنی رئیس bossy bossy brave brave brave به معنی شجاع brave brave کام کام کام به معنی آرام کام کام cautious cautious cautious به معنی محتاط cautious cautious به این جمله دقت کنید لطفا جمله نمونه Jack is a cautious driver Jack is a cautious driver Jack راننده محتاطه Jack is a cautious driver Jack is a cautious driver charming charming charming به معنی جذاب دلربا charming charming cheerful cheerful cheerful به معنی با روحیه بشاش خوشرو cheerful cheerful compulsive compulsive compulsive به معنی اجباری وسواسی compulsive compulsive confident confident confident به معنی مطمئن confident confident conservative conservative conservative به معنی محافظ کار conservative conservative courageous courageous courageous به معنی دلیر با جرأت courageous courageous coward coward coward به معنی ترسو coward coward creative creative creative به معنی خلاق creative creative حالا ما به شما میگیم که be creative and make some sentences with these words. لطفا خلاق باشید و با این کلمات جملاتی رو بسازید. Be creative and make some sentences with these words. Be creative and make some sentences with these words. cruel cruel cruel به معنی ظالم cruel cruel cynical cynical cynical به معنی بدبین cynical cynical به این جمله دقت کنید He was cynical about marriage. He was cynical about marriage. او نسبت به ازدواج بدبین بود. He was cynical about marriage. He was cynical about marriage. Decisive. Decisive. Decisive به معنی قاطع. Decisive. Decisive. A decisive victory. A decisive victory. یک پیروزی قاطع. A decisive victory. A decisive victory. determined determined determined به معنی مصمم determined determined به این جمله لطفاً دقت کنید. I want to make a determined effort to learn this lesson. I want to make a determined effort to learn this lesson. من مصممم که این درس رو به خوبی بیاموزم. انشالله که همینطوره در مورد هممون. I want to make a determined effort to learn this lesson. I want to make a determined effort to learn this lesson. Direct direct direct به معنی رک رو راست direct direct domineering domineering domineering به معنی سلطگر domineering domineering این جمله رو دقت کنید A domineering wife who controlled her husband. A domineering wife who controlled her husband. یه زن سلطگر که شوهرش رو مهار میکرد. A domineering wife who controlled her husband. A domineering wife who controlled her husband. Easy going. Easy going. he going به معنی آسانگیر که متضاد strict به معنی سختگیر هست. Easy going Easy going Emotional Emotional emotional به معنی عاطفی emotional emotional enthusiastic enthusiastic enthusiastic به معنی مشتاق و علاقمند enthusiastic enthusiastic خدا قوت آفرین بر تو دوست عزیز پرتلاش باز هم یادآوری میکنیم که حتما هر کلمه که میآموزید رو در قسمت کامنت بنویسید اونها رو با صدای رسا بخونید صداتون رو ضبط کنید و تطبیق بدید با تلفظی که در این کلیپ میشنوید تا ایرادها رفع بشن و بازدهی هرچه بیشتر و بیشتر بشه به امید پروردگار سپاس دوستان از همراهی و حمایتتون این ویدیوها رو لطفا به اشتراک بگذارید کانال رو دنبال کنید و اون رو به دیگران هم معرفی کنید. نگاه پرمهر خداوند همراه همیشگیتون